我讲一讲一讲我。啊，我讲。 जो 2012-13 से लगभग आठ साल में बन करके तैयार हुआ था उसका उद्घाटन किया था और उद्घाटन के बाद ही उनतीस दिन बाद ये फूल जो है ध्वस्त हो चुका है टूट चुका है और सवाल कई खड़े उठ रहे हैं कि ये आठ साल से ये फूल जो है ये बन रहा है लगभग इस पर खर्चा जो आया है दो सौ चौसठ करोड़ रुपए का खर्चा आया है और आठ साल लगे होंगे और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक तीस दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस का जो है उद्घाटन किया इस हादसे में अगर गाड़ी वगैरह जो है गिर गिर जाती जान माल का नुकसान होता तो इसका दोषी तो कौन और ये कॉन्ट्रैक्टर को तो सबसे पहले जो वशिष्ठा जो कंपनी है तो हम लोग मांग करते हैं कि बिहार सरकार जो है अविलंब तुरंत जो है ब्लैक किया जाए और साथ ही साथ जो दो सौ चौसठ करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार पे भेंट में नीतीश नीति के नाम पे उसकी रिकवरी इस कंपनी से